Good morning mga Friendster Ngayon may bago tayong video Kaya like, share, and subscribe Huwag nyo rin kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video Kaya ngayon, umpisa natin yung ating bagong video Okay? Hello friends, uh, ngayon magsusolve tayo ng Rubik's Cube 3x3 Pagtapos nito, susunod natin itong 4 Pero yung first chapter natin ay itong 3x3 Okay? Basta tandaan natin itong mga nasa gitna na to Yan, hindi yan gumagalaw ah diyan yan gumagalaw. Nakapix yan. Kaya mga ano mo dyan, mga tira dyan. Ito yung right. Right, count, right clockwise. Left clockwise. Baliktaran yan eh. Kung yung right dito, yung clockwise. Yung left dito, clockwise. Pag ganito, counterclockwise. Kita? Ito yung top clockwise. Yung down, clockwise, baliktad. Ito yung top, ito yung down. Yung front, itong clockwise. Itong counterclockwise. So, yung sa likod, yung back, ito yung clockwise. Ah, counter, ah, yeah, clockwise. Ito yung counterclockwise. Basta baliktaran niya, ha? may mga ka algorithm kasi. Ngayon, susolve natin ngayon to ng pinakamadali at madaling niyong intindihin. Ganito yan. Umpisahan natin sa color white. Yan. Ang una natin gagawin, gawin natin white to, itong X na to. Okay? So, hanapin natin yung white. Ito white yan, di ba? kung gusto natin papuntahin yan dyan magyan hmm, natin dyan punta natin doon taas natin yan white na nakatapat na siya sa orange diba orange dapat dito white red hanapin natin yung ito yung white red diba ito yung white red pag tinaas mo na yan mabaliktad gawin mo dyan siya dito na Dalhin mo siya doon sa likod. Taas mo siya, white red. Malito, pero hanapin yung red. Ayan. Right? Automatic na yan. White orange. Tapos niyan, white green. Hanapin mo yung white green. Ayun, white green. Lagyan mo. Oy, tumama, eksakto iangat mo lang sa kanya white green na siya white orange white red white blue naman ngayon hanapin mo yung white blue yun oh tumama na naman siya white blue hanap mo sa kanya white blue okay pag nakuha mo na yung X na yan yung mga corner naman pag solve ng corner, hanapin mo dito sa baba kung may mga white. Yan, white. Anong ilalim ito? Orange. Hanapin mo yung orange. Yan. Nakadiagonal siya. Orange. Iakot mo siya. Yan, tama siya, di ba? Orange. Ngayon, ilayo mo para may balik mo to para okay pa rin to at ibalik mo to at ng white wala na di ba gagawin mo ngayon kung meron sa lalim yun dali mo siya sa taas dayo mo siya para may balik na to at ibalik na to siya. ha yun tignan mo kung may white yun may white may nakakotay white white red white, red. Taas mo. White, red na yan, ba? Ilayo mo siya para may balik mo to. Okay na yung white. Tapos ibalik mo to. Okay na yung white, red. Yun, may white pa rin. Orange. Hanapin natin yung orange. Yun. White, orange. Taas mo siya. Ah, it's green, not orange. Nasa green siya, yan. White green yan. Taas siya. Ilayo mo to, para may balik mo to. At nilagay na siya. White, orange. White, green, I Ngayon, white, green ulit. Oh, tama siya. Iangat mo lang siya. Ilayo mo to. Balik mo to parang okay na naman to balik mo siya okay okay na yung white natin T T T okay yan ngayon natapos na natin itong white ilagay natin ito sa ilalim at ito ang ayusin natin yung mga sides. Yung mga sides. Ngayon, ang gagawin natin, ito yellow. Pwede mo itira to kasi walang yellow. Ito, may yellow, hindi mo pwede itira. Ito, hindi pwede. Ito, pwede. Kaya ito ngayon ang ititira mo. Nakatapat na siya sa blue. Saan yung orange? Red to. Nandito sa left. Kaya, tira natin dito sa left. Lagyan natin. Layo mo siya. Tapa, layo. Left, layo. Balik mo yung top. Lapit. Itong left, lapit. Tapos yung front, lapit. Yung left, lapit. Tapos yung front, Layo yung left nail. Yun. Pumasok na siya. Okay? Susunod. Yellow, hindi pwede. Ito orange, pwede. Tapat mo sa orange. Green, nasaan ang green? Nandito pa rin. Ito pa rin ang tira natin. Layo, di ba? Nilayo mo siya. Ilayo mo to. Ilapit mo siya ilapit mo rin to ilapit mo to pram ilapit mo to ilayo mo to ilayo mo to ang sequence niya layo layo lapit lapit lapit lapit layo layo ganyan na lang ang technique ko eh ayan na siya subukan natin ulit susunod red green hanapin mo yung green Nasaan yung red? Ito, red. Tignan mo ha. Layo, layo. Lapit, lapit. Lapit, lapit. Layo, layo. Okay? Nakukuha nyo ba? Meron pa isa. Para masanay kayo. Yan, blue, red, nandito siya. Wow, oh, naman, layo, kasi ito, layo. Ito naman, layo. Balik na siya, lapit. Lapit, balik ko. Ito ka naman sa plan, lapit. Lapit mo rin to. Layo mo siya, ilayo mo rin to. Hmm. Diba? Okay na. Masolve na natin yung second layer. Oh, ito na yung last layer natin. Bubuhin natin tong third layer. Buo na to, eh, di ba? Ngayon, itong yellow ang bubuhin natin. Ito, minsan, dito lang to tuldok. Tapos, iba-ibang kulay na to. Ngayon, may J tayo eh. J. Dapat gawin natin I, tapos X. gawin muna nating i. ang tira niyan. Front, clockwise. Right, clockwise. Top, clockwise. Right, counterclockwise. Top, counterclockwise. Front, counterclockwise. See? Tandaan nyo yun. Pero susulat ko rin yung algorithms dyan. Okay? Ngayon, ay na siya. Gawin natin x. Tandaan mo lang. Front clockwise, right clockwise, top clockwise, right counterclockwise, top counterclockwise, front counterclockwise. See? it's X already. Ngayon, itatama natin itong mga to. Red. Yan. Red. Tingnan natin kung tama ba. Mali. Mali. Mali. Tingnan natin kung may dodoble ng tama. Orange, red, orange yun, dalawa. Orange saka blue. Itong dalawa, mali. Yung red saka green. Babalik natin yan pagpapalitin natin itong dalawang ito ito ang tira niyan right clockwise top clockwise right counterclockwise top clockwise right clockwise top dalawang beses right counterclockwise top clockwise green orange, blue, red. Ha? Lalagay ko yung algorithms dyan. Susulat ko dyan. Nakasulat yan dyan mamaya. Yan, ito lang tatlo. Ah, I mean, apat. Gawin natin yellow to. Tingnan natin ko yung position, tsaka yung orientation niya tama. Ito, position niya, orientation mali. Walang green. Eh walang green walang this is red orange tayo walang blue this is correct may yellow may green tsaka may red diba? ito tama yung position niya mali yung orientation paikutin pa natin yan. Kasi yan, di ba? Yellow, red, green. Ngayon, yung tatlo ang mali, paikutin natin itong tatlo pag ganyan. Iikot yan ng ganyan, clockwise. Ah, counterclockwise. Ang tiro niyan na ganito. Tak. Right balik mo yung up left kung saan yung right doon nyo din left tapos top right dito naman balik mo yung top dito rin yung left hindi natin kung tama green yellow wala pa red walang green eh ganun ulit top right top, left. Tingnan nyo ha. Top, punta rito, right, top, punta dito, left. Hmm, tumama siya, di ba? Tama. Tama rin to. So, tama yung position, mali yung orientation. Tama yung position, mali rin yung orientation. Kaya, hmm, kukurikin natin tong orientation to. Ganito ang tira to. Tingnan nyo, 1, 2, 3, 4 lang. 1, 2, 3, 4. Tingnan nyo ha. 1. Sa right ha. Ah. 2. Balik mo yun. 3. Balik mo nito. 4. Mali pa rin, ba? Ulitin mo ulit. 1, 2, 3, 4. Hmm, tama na siya, di ba? lagay natin siya ngayon dito ito naman ayusin natin ganun din 1, 2, 3, 4 1 2 3 4 one, two, three, four. Mali pa yan ha. One, two, three, four. Mali pa rin ha. One, 3, 4. Tama na, di ba? Amazing! Buo natin. Kaya tandaan nyo lang yun, ha? Yung mga tira natin. Ilalagay ko rin yung algorithms. Okay? Ayan lang mga friendster. Sana magustuhan nyo. Subscribe lang ha. Pindutin yung bell para ma-notify kayo. At sa susunod natin video, ito naman ay tuturo ko sa inyo, 4 x 2 Sana nagustuhan niyo ang video at sana natutunan niyo. Practice lang at matutunan din niyo. Thank you and God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye.